Finco. Ciao Fincone. Ciao. Ciao Finco. Ciao Pincone. Che fai? Hm? Vuoi uscire? Vuoi uscire o no? Dai, vieni. Eh, Apa? Ciao. Ciao apa? Ciao. Apa? Ciao apa? Apa? Apa? Ciao apa? Pinto, che fai? Hmm? Bravo, Pinko. Che bello che sei. Ciao Pinco. Ciao. Ciao Pinco.